sanibonani bahlali bakwamaphanga busmuzi eh namhlanje sila e-old graveyard at um eh, busmuzi eh sihlangane nalesimo lesi esinje lana niyabona ukuthi asisaboni nokuthi amathuna akuphi ngoba abantu bakithi balahlela udodi emathuneni so njenge ofisi yakasomlomo wase ekuruleni size la namhlanje namavolontiya wethu ukuthi sizoklina la esemetry eh siyathemba ukuthi abahlali angeke basalahlela sizoyenza ngakonke esikhonayo ukuthi kube nama-facilities wakamasipala ukuthi abahlali bakwazi ukuthi balahlele khona so siyacela abahlali singalahleli udodi nezinto emathuneni asihlonipheni amathuna wethu um njengomphakathi siyabonga